Hendi Sektor klarigas. Kio estas sextextado? Tio estas Tom. Tom estas ek de kelkaj semajnoj koramiko de Liza. Hieraŭ vespere ili la unuan foion amoris unu kun la alia. Sian unuan kune pasigitan nokton ili fotis per poŝtelefono. Tom fiere sendas la foton al sia plej bona amiko Johano li uzas por tio specialan aplikaĵon kiu aperigas la bildon ĉe ricevinto nur por kelkaj sekundoj kaj sekve forviŝas ĝin. Johano ĝojas pri la unua fojo de Tom, sed li volus konservi la intiman foton. Antaŭ ol la bildo malaperas, li faras ekrankopion sekrete. Tia maniere la foto restas konservita en lia poŝtelefono ankaŭ post finiĝo de la retrokalkulado. Johano tui plusendas la foton al Paulo kai Eliaso, kiui ancau amicas cum Tom. Ancau ili ja exciu pri la bonega nocto de Tom. La sequan tagon en lerneio okazas io stranga. Tom estas alparolata de lerneianoi, cum kiui li nenia mantaue parolis. Bonege, Tom, bonege! Lisa al curas al li mal tranquilliginta kai riprocias lin, char la foton ricevis nur Paulo kai Eliaso. Ili ancau plusendis gin, Caet iel gis matene eccis pri la travivajo presko ciu ilerne janoi. Iu ec publicigis la foton ci Facebooko. Tom cae Lisa sentas sin quasau ili trovigias subreflectoroi, cae tio tute ne placias al ili. Cae, car Tom plusendis la foton sen antaue demandi Lisan, si prave coleregas, cae comprenable neplu volas esti cun li. Post finijo de instruado, Tom sentas sin tute elcerpita. Dum la tuta tago li cerbumis pri tio, kie li faris eraron. Li estis certa pri tio, ke la foto post kelkaj sekundoj malaperas por ĉiam. Sed nun li jam scias, ke oni neniam povas esti certa pri tio, ke la foto estas nerevokeble forviŝita. Ĉiu ricevinto povas fari ekrankopion kaj per tio daŭre konservi la foton en sia poŝtelefono. La samon ja faris ankaŭ Johano. Per tio li perfidis tomon kaj ruinigis ilian amikecon. Sed Tom coleras ancau contra si mem. Cial li facte fotis sin ca Elisa in tiom intima situatio? Se la foto ne existus, nenio malbona ocasus. Intertempe Tom petis Lisa pri pardono. Li esperas che si pardonos lin kai che ili du de nove estos cor amicoi. Neniam plu li faros intima in fotoin. Anstato registrado li prefere juos la momenton, kai tiai rememoroi estas ciam privatai, kai neniu alia povas vidi ilin.